dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Mord! Sie war ein Befehl zu ihrem das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht jetzt! Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Mame Bebe. Mame Bebe. Widerstand in den Weg gelegt. Ik heb de koop aan gestaan. Van jaren alle höheren Offiziere rekrutieren zu lassen, wie Stalin! Kako taki imamo bebe? Pa така направих тест и тестът е позитивен. Ich war hier von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Feiern Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Nemamo Uslovi, nemamo Gerne. Jetzt beruhig dich doch. Seine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus.